Возьмем, например, референдум по изменению Конституции Республики Беларусь. Мы провели его без происшествий. Но посмотрите, какие надежды связывались с этим событием наши беглые. Разработанный экстремистской организацией так называемый план Пирамоа предусматривал организацию серии терактов на территории страны, что послужило бы поводом для социального взрыва. Кое-кто за рубежом не скрывал, что таковой могла бы послужить провокация с гибелью людей, но это для них вообще был бы подарок, священнослужителей или иной сакральной жертвы. От этих идей они не отказываются и сегодня. К счастью, мы держим ситуацию под контролем. Также не дали желаемого результата все задействованные для срыва конституционной кампании механизмы. Информационная агрессия – попытки кибератак на объекты жизнеобеспечения, железнодорожного транспорта, промышленности, энергетики, правоохранительные органы. При этом я хотел бы из этой череды выделить отдельно те попытки кибератак, которые предпринимались против нас. Это сродни биологическому оружию и еще даже машине. Не надо ни танки, ни пулеметы, ни ракеты высокоточные, ничего не надо достаточно совершить массированные кибератаки на экономические объекты, субъекты любой страны. И этого будет достаточно, чтобы перевернуть страну. Поэтому этому направлению борьбы и КГБ, и другим структурам надо уделить особое внимание. Исполнителям названных мною планов пора признать, что свой последний шанс – реабилитировать себя перед спонсорами они потеряли в день референдума. Это у них был час пик. Получится, выведут на улицу народ, перевернут страну, деньги дадут. Не получится, денег не будет. Поэтому сегодня на голодном пайке рыщут по всей планете, от Соединенных Штатов Америки до Японии, чтобы найти деньги. Не получилось, начали под разные программы, в данном случае на войну в Украине. Слушайте, нет войне, нет войне, кричат везде, а формируют батальоны из обезумевших белорусских граждан. А под это просят деньги. Ну ясно, что если даже деньги диаспора или кто-то за рубежом соберет и направит им, то 99% этих денег осядет у них в карманах, как это было до сих пор. Наконец-то Запад начал это понимать. И деньгами не разбрасываются. Ну, может, потому что уже у самих не так много их.